हेलो वेलकम फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे friends welcome to my channel tech world Agra friends आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स व्हाट्सअप के बारे में व्हाट्सअप की फ्रेंड्स कुछ सेटिंग होती हैं जो हम हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं फ्रेंड आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे जैसे फ्रेंड लास्ट सीन के बारे में ऐसे हम किसी को लास्ट सीन अपना नहीं दिखाना चाहते फ्रेंड्स जैसे कि हम किसी को अपना हम मैसेज करते हैं या फिर हमको कोई मैसेज करता है तो हम उसको पता चल जाता है हमने वो मैसेज देख लिया या नहीं देख लिया हम उसको हाइड करना चाहते हैं जिससे कि उसको पता ना चले हमने मैसेज देख लिया या नहीं देख लिया और फ्रेंड मैं एक ऐप के साथ और आया हूँ फ्रेंड ऑफलाइन चैट जैसा कि आप देख रहे हो ऑफलाइन चैट फ्रेंड ये इतना गजब का ऐप है फ्रेंड जैसे कि आप अगर ऑनलाइन हो के भी जैसे आप ऑनलाइन होना नहीं चाहते हो उस पर जैसे कि आप पता ही नहीं करना चाह किसी को पता ही नहीं चलने दे देना चाहते कि आप ऑनलाइन कभी गए थे ओके फ्रेंड चलो वीडियो चालू करते हैं और फ्रेंड इस पर हम ऑनलाइन चैट है फ्रेंड हम हम ऑफलाइन होके भी फ्रेंड रिप्लाई भी दे सकता हूँ कि फ्रेंड चलो वीडियो चालू करते हैं वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा फ्रेंड्स उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा फ्रेंड उसको जाके प्रेस करें ओके फ्रेंड चलो वीडियो चालू करते हैं सबसे पहले जाना होगा फ्रेंड हमको व्हाट्सअप ऑन करना होगा व्हाट्सअप ऑन करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हमको फ्रेंड व्हाट्सअप ऑन करना होगा व्हाट्सअप ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये लास्ट में थ्री डॉट दिख रहे होंगे फ्रेंड इस पर जाके क्लिक करना होगा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा जैसे ही हम सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे जैसे ही हमको अकाउंट्स पर जाना होगा अकाउंट पर जाके प्राइवेसी करना होगा प्राइवेसी पर जाकर फ्रेंड जैसे कि हमको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि लास्ट सीन लास्ट सीन हमने नो कर रखा है फ्रेंड मैंने कर रखा है और हम नो कर लेंगे तो फिर अनाइड हो जाएगा हमारा लास्ट सीन किसी को नहीं दिखेगा फ्रेंड और हम चाहते हैं एवरीबॉडी तो एवरीवन से फ्रेंड सबको दिखेगा हम चाहते हैं my contact my contact friend जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे फ्रेंड वही देख पाएगा आपका लास्ट सीन नहीं अदरवाइज़ कोई नहीं देख पाएगा फ्रेंड नीचे हम बात करते हैं जैसे रीड रिसिप्ट जैसे कि हम हमारा मैसेज कोई रीड कर लेता है तो हमको पता चल जाता है और हम वो हम ना चाहते तो हम फ्रेंड ये रीड रिसिप्ट इसको अनेबल कर देंगे और जैसे हम रीड रिसिप्ट को फ्रेंड ये अनेबल कर देंगे हमारा अनेबल हो जाएगा ओके फ्रेंड हम लास्ट सीन चलो अब चलते हैं फ्रेंड वेब पर अब हमको ओपन करना ऐप जैसे हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा राष्ट्रीय युवा जागरण मंच फ्रेंड्स पे पर आठ मैसेज आए हुए हैं जिस पर मेरे को रिप्लाई करना है फ्रेंड जैसे ही हम रिप्लाई करना होगा मेरे को फ्रेंड इस पर रिप्लाई देखो जैसे मैं करता हूँ जय श्री राम जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड रिप्लाई हो गया ओके फ्रेंड आप देख सकते हो फ्रेंड्स लाइव हम ऑफलाइन को भी मैसेज कर सकते हो किसी को ज़रा सा भी पता भी नहीं चलेगा कि हम कभी ऑनलाइन गए थे ओके फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड सो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स ओके फ्रेंड नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा फ्रेंड और उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा और दोनों को प्रेस करें ओके फ्रेंड अब वीडियो अच्छी लगी हो तो ओके फ्रेंड कमेंट